सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश दिया है आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के नथिंग शर रिकॉर्ड परिवार के बच्चे आज मंत्री बनकर के तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं माननीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी काम भी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है माननीय जग जी इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है दलित समाज के उन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं आदिवासियों का गौरव तैयार कर किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं ये कौन सी मानसिकता है जो महिला इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है और इसलिए मान्य देखी आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन माननीय सभापति जी मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए The list of ministers who are to be introduced. I'm coming to that. Please, I'm coming to that. The prime minister has laid the list of the new ministers on the table of the house. You have to understand members and there in future also.